결혼했다고 들었는데 어쩐지 행복하지 않은 것 같아서 하긴 한 번 바람 피운 남자는 또 피우기 마련이니까 На всі сто крапка ком. Была недолгая вечеринка Погасло небо с пятым треком В глазах не от дождя слезинка Улыбка не смеха, Она взяла и не спросила, она взяла себе чужое, а вечера под этим небом нас было двое, только двое. Сделай ей боль. Быть может, завтра ты проснешься Чужим дыханием согретый Ко мне мечтою прикоснешься Но для тебя я стану вето, Останься просто эпизодом Хоть мне от этого не легче И на звонок, быть может, сотый В последний раз тебе отвечу Сделай Она, она погасила все мои звезды. Сделай ей больно. Играй с ней, играй. Пусть тоже знает.